Упражнение 5.2.2. Смотрите, слушайте, говорите. Чей? Чья? Чье? Чьи? мой, моя, мое, мои. Твой, твоя, твое, твои. Чей, чья, чье, чьи. Стол. Чей стол? Книга. Чья книга? Яблоко. Чье яблоко? Часы. Чьи часы? зонтик. Мой зонтик. Твой зонтик. Книга. Моя книга. Твоя книга. Кресло. Мое кресло. Твое кресло. тапочки. Мои тапочки. Твои тапочки. Гамак. Мой гамак. Твой гамак. Газета. Моя газета. Твоя газета. Одеяло. Мое одеяло. Твое одеяло. Очки. Мои очки. Твои очки. Вот карандаш. Чей он? Он мой. Твой? Да, мой. Он не мой? Нет, не твой. Вот твой. Вот ручка. Чья она? Твоя. «Моя? Не твоя?» «Нет, не моя». «Вот моя». Вот очки. Они чьи? Вот эти твои, а вот эти мои. Эти твои? Да, мои. А эти чьи? Эти не твои и не мои. Мой. Мои твой, твои, мой пиджак, мои брюки, твой галстук, твои часы. Вот сумка. Чья она? Она моя. А где моя сумка? Вон твоя. Спасибо. Чья это машина? Это моя. Ух ты! Новая? Да, новая. Красивая. Спасибо. Где мой телефон? Твой вот. А это твой? Да, это мой. А этот не твой? «Нет, не мой». «И не мой? Чей же это телефон?» «Это мой телефон». «Дина, чье это пальто? Твое?» «Нет, не мое», это не твое? Нет, нет, не мое. Лиза, это не твое пальто? Какое? Это? Да, мое. Таня, это твое новое платье? Да, мое. Красивое, правда? Да, очень. Эта рубашка чья? Твоя? Да, Моя. А это твоя? Да, это моя. Моя шапка красная, а твоя синяя. Твой шарф зеленый, а мой оранжевый. Твое пальто серое, а мое коричневое. Твои брюки белые, а мои желтые.